si Jesus ay hindi uh, walang takot dito sa ating binasa alam na siya ay papatayin pero may sinasabi siya ang kanyang oras, ang kanyang panahon ay hindi pa. Pero hindi siya natatakot. Pero si Jesus ay tao rin na nadadaig din siya ng takot. Kaya lang, halimbawa, nang siya ay nasa Garden of Gethsemane, natakot din siya ng kanyang kamatayan. No? Natakot siya na sabi na niya, kung maaari lang, palipasin mo na ito sa akin. Ayoko, ayoko mag- mamatay ng ganito. So, ano yan? May takot din siya. But at the same time, sinasabi niya, pero hindi sa aking kagustuhan, kung hindi ang iyong kalooban, sasalita siya sa Ama. Not my will, but yours be done. So in other words, kung siya ay sina, tinitingnan ang kanyang pagkatao, natatakot. Pero kung tinitingnan niya ang ama, hindi siya natatakot sapagkat siya at ang ama ay isa lang. So ganyan ang uh, talaga ang, ang uh, buhay ni Jesus. Siya ay hindi natatakot dahil siya ay puno ng kalooban ng Diyos. Nag-isa siya at, ang, at siya ay isa lang. So, sabi niya, uh, eh, ako'y sumusunod lamang ng kanyang kalooban at ang kanyang kalooban ay hindi hindi sa ako'y papatayin o mamatayin o matakot ako, kundi ang kanyang oras, kanyang panahon ay hindi pa darating. Yung panahon niya, yung kalooban ng Ama talaga para sa Kanya. Bilang tao, kinatatakutan yan kasi napakahirap na kamatayan yan. Pero dahil sa kanyang pagkikipag isa sa Ama, wala siyang takot. Now, ito na buhay ni Jesus at ng Ama ay nagtuturo sa atin na ang pagkakaisa, pag nagkakaisa ka, dalawa kayo nagkakaisa, nawawala ng takot. Nagkakaisa. So, na, na si Yara Lubick ay na binigyan itong enlightenment na sabi niya, ang pagkakaisa, hindi pagkakaisa, hindi na pagkakaisa natin sa Diyos, kundi ang dalawang tao, kung nagkakaisa, diyan niya makikita kung ano ang kagandahan ng unity. Diyan lang niya makikita ang unity. Pero dapat, sabi niya, dapat ay bukas ang bawat isa wala siyang tinatago sa kanya, wala siyang tinatago upang sila ay magkaisa. Yan ang natuklasan ni Clara Lubig ng kanyang spirituality. At magmula noon, ang pag ang sumusunod nangyari ay ang kanilang kabanalan ay hindi lang, okay Diyos ko, ako ay nagdadasal sa iyo, nagiging sa iyo. Kundi sabi niya, ang kabanalan ay talaga nagdadaan sa kapwa-tao. At kung tayo ay natututo na magkaisa, dalawang tao na walang itatago sa kanyang sarili at siyang na naman ay walang itatago sa sarili kung hindi sila, diyan natutuwa sa na napakaganda pala ng unity at hindi yan magigiba na anuman. Walang takot na pag, siyempre sa unang matatakot ka, bakit eh, hindi, hindi ako sanay nito pero ganyan talaga ang na-discover na daan ni Kiara na marami ang sumusunod nito ngayon dahil gusto silang mag, mag, makaramdam nitong pagkakaisa ni Jesus at ng Ama. Pero hindi sa hindi sa isang pagkaka, hindi sa karanasan ng karamihan na o oh, ah, ako o kina ako. Hindi. Pagdadaan ka ng isang napakahirap, mahirap. Kasi hindi lang ako huli. Ang pagpunta ko sa Ama ay para, para ang, ang dadaanan ko ay kapwa. Imagine, kung ma, makuha mo yung katotohanan yan na hindi tayo maaaring pumunta sa Ama kung hindi sa pamamagitan ng ating kapwa. Napakaganda yan because diyan ay makikita natin na hindi matututunan natin kung ano yung pagkakaisa ni Jesus at ng Ama, ganun din ang tutuklasin ng dalawang tao na tayo ay magkaisa sapagkat napakaganda pala ng unity. Yung unity, ang kagandahan ng Diyos ay nasa kanyang pagkakaisa, Ama at Anak na pinagkakaisa ng, ng uh, pag-ibig na ang tawag natin Espiritu Santo. So, iyan ang gustong, iyan talaga ang gustong iparamdam sa atin dito sa mundo. So, yun yung bagong daan. Yung Fransikyara, sabi na, ito ang bagong daan. Kasi ang karaniwang daan ay, okay, ako Diyos ko, ah, parang nagtatutuklasan mo na ang kapayapaan mo dahil lahat yan nagdadasal lang po sa Diyos Ama. Hindi naman yan. Yan ay daan naman talaga. Hindi naman sinasabi na mali yan. Pero sabi, itong bagong daan ay talaga ang daan na gustong matunto ng tao kung ano talaga ang ibig sabihin ng Holy Trinity. Na hindi yan, hindi yan iniisip ng tao. Ang iniisip niya ay pumunta dito sa Ama kasi yan naman talaga ang natutulan natin. Pero pag sinabi, alam mo, hindi ka makakonsama kung hindi sa pamamagitan ng kapwa. Kung hindi ka pagmahal sa kapwa, hindi mo matutunto na Diyos. Kung hindi ka makapag, makipag, marunong makipag-isa, yung dalawang tao nag-iisa at naranasan ang kagandahan ng pagkakaisa, hindi mo ma hindi mo mararanasan ang pakikipagkaisa sa Diyos. So, itong bagong daan, itong ating binasa ay nagsimula tayo sa takot. Si Jesus ay hindi natakot. Hindi niya takot, hindi dahil siya ay siya ay super superman, hindi naman. Siya ay naging tao. May takot din siya. Pero, kung nakikita niya yung pagkakaisa niya sa Ama, nawawalan takot. Siya at Ama at ang Ama ay iisa at ang ginagawa niya ay pagtupad lamang ng kagustuhan ng Ama. So, anong ibig sabihin yan? Tayo, siya ay nakakipag-isa sa Ama. Siya na tao. At uh, ganyan din ang dadahan na natutuklasan natin sa so dahil tayo ay magumagawa o nagsumisikap na magkaroon ng pakikipagkaisa na magkaisa.